حسن شيكو اونلي وان وسع لي السكة لينا تنزل يابا في المدينة هتموت يلا تعادينا اسامينا في كل مكان احنا احنا بنضربكم بقوة قدام بيض انت وهو انا شايفك في توة شوفها تلعب كده على مين احنا دولة جوا دولة اسحلنا احنا العتاولة روق